Γεια σας και πάλι, έχουμε ακόμα ένα Node.js, πιθανότατα θα είναι το τελευταίο πριν το καλοκαίρι, εξού και η αμφίεση, ετοιμαζόμαστε και στο bio έχουμε τον David. Αν δεν το ξέρετε, πείτε τώρα, γράψτε David στο Google, κλείστε εισιτήριο, σας αφορά, είναι για του developers. Είπα, το. Σε αυτό το Node Meetup έχουμε ε, JavaScript 101, τα βασικά της JavaScript. Εντάξει, ε, θα σα πούμε πώς θα κάνετε αφαιρέσεις, πώς θα κάνετε προσθέσεις, πώς θα κάνετε προτασιασμούς και κάτι ψηλά εκεί πέρα με Boolean Operators τα δύσκολα της JavaScript και τα περίεργα. Όλα αυτά από τον πανέμορφο In Residence. Τέλεια. Ε, μετά θα πούμε ένα λίγο πιο προχωρημένο topic πώς μπορείτε να ανεβάσετε όλα τα asset του website σας. Ε, τα asset θα μου πείτε φωτογραφίες, CSS, JavaScript, όλα αυτά είναι assets. Πώς μπορείτε λοιπόν όλα αυτά να τα στείλετε κατευθείαν στο cloud, στο S3, στο CDN σας. Με πάρα πολύ καλό cash basket. Και ποιος θα σας το παρουσιάσει αυτό, ο υποφαινόμενος φυσικά. Οπότε λοιπόν μην το χάσετε, το επόμενο Node.js είναι την 5 την ερχόμενη 5η, 30 Απριλίου, 7 η ώρα, στο Tech Ministry. Θα σας δω όλους εκεί.